Also ich bin der Hermann Filipic, ich bin hier der Competition Manager und verantwortlich für den Shorttrack-Bewerb. Das ist die Formel 1 auf dem Eishockeyfeld. Also wir sind die schnellste Sportart überhaupt. Wir verwenden eigentlich schon die ISU-Regeln hier. Das heißt, wir haben ganz, ganz wenige Abwandlungen. Eine Besonderheit ist, dass wir natürlich die Setzung der Läufe nach den entsprechenden Können der Läufer machen.